Вот получается доска, шалевка и брус. Каждую доску и каждый брус мы сначала обчищаем, потому что ну, она просто обрезана. шалявина. А мы делаем її, типа як шлифован, щоб была гладенька и красива. И так мы делаем полностью весь материал. Вот мы посчитали, сколько нам надо на, на одну кровать и на тумбочку доски почистить и бруса. И мы сразу подкладывали и зачищаем. И получается, почистили брус, нарезали по размеру по нашему матрасу и вот так начинаем скручивать. То есть сначала брус 50 на 100 и сразу скручиваем ножки. Ножка такого вот типа. Ну, две шалявинки, одну тут, одну тут. Вот так. Сейчас будем переворачивать и крутить дальше. Вот так все выходит с этой стороны. Все, получается, собрали и делаем реечки для як же вони правильно називаються ці эти? По, по научному. Ну коротше для досточок. От, оставляємо, зараз ще зверху ляже досточка і 2 см для місто для матраса, щоб він не з'їжджав, не уїжджав з самої кровати. реально на все расстояние получается. Батареєчка, це просто ми розпустили одну доску одну шалевину вдоль пополам. Сделаны, ну короче, поделил по 50 миллиметров каждый, каждая речка вот так воно все виходить. От, А зверху буде іще досточка для матраса миллиметров 20, ну з головой хватит Давай я ще покажу. Ну давай маленькую положи, да, вот типа досточку наверх. О, да, и 20 миллиметров для матраса, посадочное место. Отлично. Отлично буде, да. Ну и потом бильце, ну все будем показувати в процесі. Сразу напиляли поперечок, Набрасывай. делаем, правильно? Ну да. Все? Хватит? Вполне. Наверное. Ну, можем еще одну. надо будет. Давай еще одну. Андрей Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, одиннадцать штук. Еще одну. Чаще одну одріжемо, бо не вистачає 10-11 штук, щоб було. І їх теж закручуємо. 9. там. Может, надо сдвинуть чем остаться? Не, на два таких. Она длинница. Это даже не надо. Тут, конечно, не хочешь. будет А так, Богу, що ти все по це? Зачем мне з А затем, что... що ти Та ти не на не на злому. Ладно, все, ми потім викрутимо. Додому заносить будемо все. Ти ж тобі не на злом жити. Ні. Що ти мені? Ага. Нет. Нет. Та, ну, хай потом думаю, що О, вот так. Можем лешницу наложить. Вот так? Ну, не, лежа. Типа. Я понял, а так? Да. Зачем? Тут за этот, за чувство. Ну, типа я бы. Да я помню, что он Бред. Да, да не надо. Вот так. Или тут а, закруглый. Закруглым сейчас. Нет. Все, деба. Ну вот, получается, кровать собрана уже с быльцем. Сейчас, наверное, чуть-чуть вверх закруглим, щось, короче, подумаємо, як проще. и будем начинать тумбочку. Дно ну, обчистили, уголки торци позачищали, все так наждачкою пробіглися і вскриваємо первим шаром лаком покриваємо. А тоді вже підсохне і ще раз повторно другий раз покриємо, щоб двохшарне покриття було, два слоя. І хай видихається, стоїть сутки на дворі. И сейчас вкроим и занимаемся тумбочкой. Так, ось я уже нарізав досточок на на три стінки на тумбочку, на дві бокових і одну задню. І зараз будемо потихоньку пробувати збирати тумбочку. Не знаю, як вийде, там уже остальне будемо по факту. Тобто воно буде показувати, де що треба і як. Поки наготовив на три стінки, а там будемо йти далі. От, друзі, така вийшла тумбочка у нас. І Що в нас вийшло? А так, сказали без дверей. Ми хотіли і дверки робити. Ну, сказали, дверок не треба, а так, нижня полочка, виходить, дерев'яна і центральна. Зараз будемо зачищати і теж вскривати лаком. Кровать уже вскрита і вже даже висохла. І також в предыдущому ролику, де ми робили двохспальню кровать, метр 60 на 2, сказала, а чого ж ти матрас не прикинув і не показав, як сідає в посадочне місце матрас. Зараз покажемо і матрас. Передаю камеру. А, ну, Танька будет. Там. На трасс метр метр девяносто на шестьдесят. Вот их покажи. Точно зашел в пазы. Именно 20, ну 20-25 миллиметров. Тобто ця ось, що воно тут, ребро туди упало. І от зараз виставлена зима, ну, ця сторона зимня, нижня сторона літня. Ну, Ми то перевернемо на літо вдома. Ну, Я не той маю в що от так виходить. І тут все воно сидить, все чотненько. Матрас не йорзає, матрас не ходить. Тобто Сідати не буду, бо я в грязному. А так виходить готова кроватка. Е, получається півтора бруса, брус один 150 гривень, півтора бруса пішло 100 на 50 і пішло у нас дві шальовини. Да? Да, дві шальовини на 10 корот. Хтось дзвонив. І дві шальовини. І пішла одна шальовина на бильце ну і обрізки на ножки. Отак. І чорні саморези по дереву. Ну ви бачили, як я робив цю тумбочку. Сказав, ми хотіли сані зробити ще й двері, щоб тут відкривалися. Ну сказали, не треба, двері хай буде так. Зараз ми все почистимо. Цей передній угол сюди за, теж зачистимо і все. І сюди можна вложити, і сюди не випаде. Тобто там телефон, книжку, е, та що угодно, положив, і туди, туди все отлично. А так, друзі, думаю, комусь буде полезно, як ми з Санькою вже другу кровать зробили, а тепер ще й тумбочку. Я взагалі ми отак балакали, якщо б я зараз би строївся, ну як я колись построїв вдома, а то б якщо б зараз би строївся, я б не купляв би кухню, мебель, кровать, я б все зробив би так шальовки. Ми з Санєю балакали і все. Не спіша потихоньку і ту ж кухню зробив би і Стенку в залі, де телевізор, всі кровати, дивани, все так само. Ну, При желанні, і ми вже балакали з Сашком, ми купили паравон, а ткані робили б м'яку мебель, ну якщо б мені для дому, ну там чи йому для дому. А так, ну то есть можна. По, Якщо є желання і немає особо фінансів, можна помодохати і обставити хату не спіша своїми руками по чуть-чуть потрошку. Що таке? Головне шальовка більш-менш, щоб сухенька була, така вяла, вона потім досохне і все. Матрас, і е, кровать вскрита два рази. Зараз так само тумбочку вскриємо два рази. А і пішло 500 грам лака на кровать. А так вона зі сторони виглядає. Ось відсюди покажу. Вроді би мелочь, а приємно. Зробив надіжне, чітке е, качество нормальне дебело. Он я зараз тільки що двигав угловий диван. Ну воно ж там таке все, на чесному слові. А це ж кровать, хоч пригай, хоч скакай. Одна спалка для одного чоловіка отлично. Ну ми вже скільки днів спимо на двох спальної і нас устраює дуже довольні, що зробили. І тепер вже ще й син тепер буде дуже радий. Сашко не хоче, він каже, в нього є. Хороша теж з таким матрасом, тільки совєтським ще надіжним отим качеством. Йому не треба. Ну а так, друзі, так що кому понравився наш ролик, ставте лайки або дизлайки і кому треба, зробіть, не пожалієте. Недорого і сердито. Кровать двох спальня. Ми дивилися. 7 з копійками тисяч гривень. А самому зробити 300 Без матраса. Ні, ну без матраса. Матрас то віддільно, да. Ні, ну можна такий матрас. В кого який матрас? Це ж таке діло. Все, друзі, всім спасибо за увагу, всім пока.